Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я? Почему я? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей в интернете?